જો મીડિયમ ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેમાં મને દસથી પંદર રૂપિયાની તેજી જોવા મળી હતી એ જો હવે જે ખેડૂતો પાસે સારી ક્વોલિટીના કપાસ પડ્યા હોય તો તેના લગભગ માર્કેટ યાર્ડોમાં ઓગણીસો પચાસથી લઈને એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાતા હોય છે અને જો હલકો કે મીડિયમ ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેના તેરસોથી લઈને અઢારસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાતા હોય છે આજે સૌથી ઊંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો હતો ત્યાં સૌથી ઊંચો ભાવ બાવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાતા ફરી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દી ઠાપેલ છે બોટાદ ચૌદસો એકવીસથી બાવીસો મહુવા બારસોથી બે હજાર બાર ગોંડલ અગિયારસોથી એકવીસો ને છપ્પન કાલાવાડ ઓગણીસોથી બે હજાર નેવ રૂપિયા રાજકોટ સત્તરસો બારથી એકવીસો ને પંચ્યાસી અમરેલી તેરસોથી બે હજાર નવ્વાણું સાવરકુંડલા પંદરસો સાહીઠથી બે હજાર સાહીઠ જસદણ સોળસોથી એકવીસો ને ઓગણચાલીસ રૂપિયા જેતપુર તેરસો અગિયારથી એકવીસો ને એકતાલીસ વાંકાનેર એક હજારથી બે હજાર એકવીસ મોરબી પંદરસોથી બે હજાર એક રાજુલા અગિયારસોથી એકવીસો રૂપિયા તળાજા તેરસોથી બે હજાર એકવીસ બગસરા બારસો પચાસથી બે હજાર સિત્તેર ઉપલેટા પંદરસોથી બે હજાર ત્રીસ માણાવદર પંદરસો સાહીઠથી બે હજાર પાસઠ રૂપિયા ધોરાજી સોળસો એકવીસથી એકવીસો ને અગિયાર વિંસ્યા અઢારસોથી એકવીસો ને દસ ભેંસાળ ચૌદસોથી બે હજાર સિત્તેર લાલપુર પંદરસો પચાસથી બે હજાર બાર રૂપિયા પાલીતાણા પંદરસોથી બે હજાર પચાસ સાયલા ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ધનસુરા છસોથી ઓગણીસો વિસનગર બારસો અગિયારથી એકવીસો ને સત્તાવન રૂપિયા જામજોધપુર પંદરસોથી એકવીસો ને ચાલીસ ભાવનગર એક હજારથી બે હજાર ઓગણપચાસ જામનગર ચૌદસો પાંચથી બે હજાર પાંત્રીસ બાબરા પંદરસો પાંત્રીસથી બે એકવીસો પાસઠ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો એકવીસથી એકવીસો ને અગિયાર ધંધુકા સોળસોથી ઓગણીસો સન્નું હળવદ ચૌદસો પાંચથી બે હજાર બે વિસાવદર પંદરસો ચોપનથી ઓગણીસો ચોતેર કડી પંદરસો એકથી એકવીસો એકવીસ પાટણ પંદરસો પચાસથી બે હજાર સાત તલોદ સત્તરસો એંશીથી બે હજાર ત્યાંસી સિદ્ધપુર પંદરસોથી બે હજાર રૂપિયા વિજાપુર પંદરસોથી એકવીસો ને સત્તાવન કુકરવાડા ચૌદસોથી એકવીસો ને છવ્વીસ હિંમતનગર પંદરસો એકાવનથી બે હજાર પાંત્રીસ માણસા એક હજારથી એકવીસો ને અઠ્યાવીસ રૂપિયા વિરમગામ તેરસો પચીસથી અઢારસો ચોપન જાદર સોળસો પચાસથી ઓગણીસો પંદર જોઢાણા સત્તરસોથી ઓગણીસો વીસ ઉનાવા એક હજાર એકાવનથી એકવીસો સતલાસણા પંદરસો એંશીથી ઓગણીસો ને પાસઠ રૂપિયા